Otro de los argumentarios es la libertad de la mujer. He querido poner una frase de Muriel Fabre-Magnon, que es profesora de Derecho de la Universidad de la Sorbona, porque me parece clarificadora al máximo, que dice que el consentimiento es un espejismo de la libertad. La falacia de asociar la libertad con el consentimiento y el contrato, utilizados con frecuencia como caballo de Troya para destruirla y servir los intereses del mercado. Porque ¿dónde está la libertad de una mujer que firma un contrato, primero que es irrevocable y en segundo lugar que renuncia precisamente a tomar decisiones sobre su propio cuerpo? Estás renunciando a la toma de decisiones sobre tu propio cuerpo. Por lo tanto, es un argumentario apelar y un eufemismo apelar a la libertad. Otro de los argumentarios es, claro, hay que ver las feministas que estáis a favor del aborto, pero estáis en contra de los vientres de alquiler. O sea, la mujer decide, dejadla que decida. Pues yo no sé cómo tenemos que explicar que las feministas estamos a favor del aborto porque estamos en contra de la maternidad impuesta, de la maternidad forzada de la maternidad por violación, en fin, estamos en contra de la maternidad impuesta. Por lo tanto, en los vientres de alquiler forzosamente tenemos que estar en contra, porque estamos en contra de la maternidad obligada por contrato, porque estás forzada por necesidad a llevar a cabo algo que a lo mejor en otras circunstancias no harías, y en este caso de manera irrevocable.